ადგილი მე თავმჯდომარეობს. შეიძლება შეიძლება უბრალოდ გააზრდო. ვო ადგილი როცა თავმჯდომარე. პირველი კომიტეტი ცხდომა და ის კომიტეტი ცხდომის ოქმის უნდა ჩამოვიდა. აი გააცხელი ამ შეიძლება კანდიდატი მე ცოტა გული მткиვარ გენდერული თანასწორობა არ არის დაცული და ხალბატონი არ არის სარევიზიო ხوار სარევიზიო მე იმედი ვარ რომ ხდება ხალხაჭდების რაღაც დაკომპლექტებული სარევიზიო კომისია შეერჩევთ სამი კაცი აი გაჭიკი და თავმჯდომარეა ეს ჩვენ ვინარი თავმჯდომარე თქვენ სარევიზიო არჩეულია თავმჯდომარე მანდა ალიგო გილოცა ვარცა ჩვენს ჩვენს დაუნახავა და აიჭი მე ეხლა თქვენ სამა ერთი თამშდომარე აიჭი Brasil.